Hartina numilih nahkulu keseluruhan na negara nama bentuk nahhoifah tapi pratek memilih nama beat lantaran beat aya bay Walidni berarti aya pemilihan demokrasi sebab ketika harita nuna dipilih diangsong kenti toko lain B Sinra Abu Bakar Siih ke tilu cuman lu dipilih aku bakkasi diberhatiikan hampir mirip secara demokrasi pemilihanan dipilih biasa nah iba bercerita memilih wellur untuk keseluruhan masyarakat nubu tak dituntun no torek dituntun nu dituntun terus jadi dipilih perdesa sabarhan memboga wawasan untuk maju la Musa Kecamatan sabaraa Perdesa Musaa ayat 18.000 manusia kemudian diperkecil dari kewarma diki itu nangerana dipekarkan jadi 8.000 atau 700 perdesa. 7000 tinggalli per kelompok-kelompok nasasi memmogah wawasaan untuk maju yang keselamatan bangsa jeng negara ahli ulama memilihnya oleh diberian duit diumrah-umroken supaya man anakanilih Tegala diberre motor diberang mobil aduh masuk sogok menyogok ngeren namun aya Kyai sogokan tim pemerintah sogokan tileng majeman calon atau berarti Kyai ke lumpak nerlemmba menuju nara Kajjahanam namun ayahnya lemak Kiaiih pemimpin tapi Janam menerima sogokan di partai ketua diminat berarti Kyai meninggalkan masyarakat tak menuju nara Kajjahanam nah ulama memilih nah Boga wawasan di saming ulamar rusasa pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh wa tua ketua manusia anuge gampang kumpulna dalam rangka menyatukan visi dan misi untuk memajukan bangsa je negara Masya Allahnu gitu yes kuima kasih bulananaba syarat jelama untuk mengangkat kepemimpiran ulama tokoh termasuk kepala-pala kampung dan lain-lain sebagai berbagai lapisan masyarakat an dianggap mempunyai wawasan syarat naf sifatus sur saksi lu kira-kira nyanak jadi saksi sah sah berarti kasihpatatan mineral adalah kira-kira santai jadi saksi sah berartingebogan sifat adalah etan jadi untukkab kita nebung di duit anembung dire mobil keke milih tadi itu dipaksa gitu malberrees sayatungtung pemilihan umum model pas itu negara lah dipkan kurberrestungtungai rap bantuan jangan lulus ke negara nya butuhkan sobokan kene beres negaranyapidatoknya <laughs> ya rasul murta yogok nung dari masogok kan daraka ungu anak tas diberi motor mio nah cekal huluna hei hei hei hei siang ngomong goblok goblok goblok iya. itu heres kali ini dia oh, Oke jelo baru di kota Allahu Akbar Allah Akbar Bayang nanaun Allah Akbar Pas adan Allah Akbar Allah Akbar heres Eh tadi Allah Akbar Allah Akbar itu itu <laughs> ngaji hudang kewak kurangkers supaya gigisikempogeraka alam barzah hmm, u nelan Batur awak kurang bakal dibaringkan di alam barzah dibawa kabeh Sugi tadi di bawahwa gagah tadi bawahwa kabeh nggakwa kurang wajeng Boy dibuka ditempelkan pipi orang kanatannya sekadar urang gagah sekadar gagah kehirup paek mageninganan kos sugi kehirup pa magening kos itu bariba bentakan matahati orang Aing teh bakal kos itu Abeh rekan-rekan ngansaada datang ke bir kuburan pemajikan je anak datang ke bir kuburan doang pemimpin orangrang kepala orang menrang bawahangan datang ke kubir kuburan doang selesai ditutup kuburan urang serangan dijrok tanggung jawab kurang bakal datang amal-amal orang bentakan natahati orang itu nahlamanyabentak itu kan rada di jahe gorenganangngerana benttah udahnger inget kamu boganak ke Allah subhanahu wa ta'alalah di negara Islam cara memilih pemimpin di behat cara ngabeat na ce kawal aso be ahhiwaldi ngabeat na ahilhiwal igni yakni minal ulama war ru'asa wa wujuhin nas ulama-ulama jeng pemimpin-pemimpin jeng tokoh-tokoh masyarakat anu mudah berkumpullah untuk menyatukan visi dan misi dalam rangka melajukan bangsa jeng negara syaratna sifatus suhud sifatus suhud kudus sahnya jadi saksi berarti kesifatanku sifat adalah ulahkabhan memilih jamilih negetnya nama diboga wawasan itumoga wawasan jangan memajukan umat bangsajenggara Temoga pikiran kumaha bakalna la dipimpiku setak negara-uran perpolitikkan perekonomian perbudayat lowi agama lamunlang diceritakan agama kita mayoritas di Indonesia mah kurangis korban Jakarta dipimpin lain ku ah, lainku muslim tapi ku kap eh musliman bentuk kas mangga baik negara ada demokrasiikan tetap baik kurangtsekken muludan di Jakarta cobalah Gubernur dipersilahkan untuk nyambut Ajunya nanti nyambut Nah haha sebuah Nirwanargolok <laughs> <laughs> nyeritaken Rajaban pangnggil jewa bisa jadi agama memacet agama macet sedengket Indonesia mayoritas agama atau ah, dihormati mayoritas kajan hukum ajatiba urang negara demokrasi terpiimpintelmurni min kita bisa luturkan Amerika langsung ke pusat tadi itu secara utuh sebab lo mayoritas Islam loba ulama-ulama loba wali-wali eh kesenja gitu sebabl paling istimewa agama mauislam sebab diislamat dan kabeh merasa terhormati Kristen dihormatiku Islam Bu dihormatiku Islam Katolik dihormati pokoknya masing-masing tetapi andu bercokol memimpin tetapguru Islam nya tetap diaui tinggal riwayat para khalifah tinggal riwayat para khalifahkulalapakkula Roshidin dia nak mata tilu puluh lima tahun masa kenabian masa ke masa kekhalifahan kemudian kadiana sultan dia nama kebelah dia nak cekang jengna bisa bada eta enggak sekali itu acak-acakan ya khairul kurun korni terus mayali terus mayali ali nah berarti kangjeng nabi terus sahabat tak sahabat tabiin tidinya kadi acak-acakan Quan kurang di zaman maca-acakan babi masleh bisa maca Quran maca tafsir anugerah tugu ya Allah subhanahu wa ta'ala di zamanmahhiran nu lain lalagan urusan bemba urusan keadilan gese kejujuran gese tapi tetebai aya ke nih minu belum tas seorang se yang di negara ayaah komo di masyarakat mata rusak kabeh sakit gegis Alhamdulillahbi menyesalamatkan diri orangengarunyaan ke diri orang iwaki diri orang betur manansa kadarwah Qodir kedat tangan tamu setelah kedat tangan tamu nyaritakan cinta nakah seseorang seri datang dari tamunya nyaritakan cintakah seseorang seri gesberes ngobrol nyari tekun cinta nyaritakan bendu kasih anu mah cinta kasih anu bendu kasih anu cinta kasih anu bentukduk cek tuan Syekh cinta ente jeng bendu ente tetap nara kajjahana kunaang sebab cinta Jng bentukndu nah lain Lila ayaah kepentingan udah ngersa jasaaka to koh ituihharaang man soking bendu jasa kasih itu bak pellit <laughs> ya Allahna eh. merekaji jelemah diangkat jadi pemimpin melalui pemilihan di B dipilih kualilli Wal numilina ulama Ruasawujudnas patankupatus sifat adalah saat nyana jadi presiden lantaran dipimpinku je lelma-jelmaah ku tokoh-tokoh ke bangsa-bangsa anubogaan wasan turunbogaan sifat keadilan nyana Mkinla dengan pimbang tentu cewece no mereka 2 alamlah